coração. Relaxo. Relaxo, man. TSD. Dexo. raso, raso, raso. Raso, raso, raso, raso. Jesti? Praso, praso, praso, praso. Frejo, praso, frejo. Jesti? see? richiesti? Praso. Praso. Tiesti? Tiesti? Tiesti? Tiesti? Praso. Jesti? Ci Raso. Raso. Raso. Raso. Praso. Praso. Steve? Russell. Yeah, Russell. Ты прав, прав. Yes, ты прав. Jest i? Jest i? Praco. Praso, praso, praso. DST? DST? Sí Yeah, see? Jesti? Praso, praso. Jesti? Praso. Yeah. Mm. 그래 어. see? Russell. Yes, Russell. Russell. yeah, Steve? see? Thank you.